Why what I'm doing ain't shit me, damn. Привет, друганы! В Украине наконец-то появился долгожданный литер от CF Moto, C-Force 1000. Это первая партия. Как только появится тестовый образец, мы обязательно снимем обзор. Внешне он практически ничем не отличается от X8 H, но 75 кобыл. Ждите.